Resulta que Santi, como queriendo desahogarse, me preguntó que cómo era eso de Twitter. A veces nos olvidamos de ser felices. Yo prefiero como poner una foto así súper bien, que es más como in your face. Obviamente necesitas un community manager para tus redes sociales porque estás publicando cosas súper esa no la actitud. Dice que hippie pecueco, siga comiendo flores, a ver si así huele un poquito mejor. Ay no, Santi, eso es una guerra ya, pues. ¡Al ataque! ¡Uh! Para bien o para mal Te digo ahora No he podido evitar ver que estás sola Aunque esté rodeada de miles de bocas Que parecen saber lo que debes decir y lo que debes beber Yo casi les hago caso, pero no y creo que los paré a tiempo. Es que a mí eso de guerra cibernética, es que la palabra guerra no me gusta ni siquiera guerra nada absolutamente nada guerra. Y es que yo creo, o sea, estoy consciente de que lo que me pasó fue que las redes cibernéticas me dañaron mi energía interna. Hoy sí seguimos a salir el sol. Estoy preparada. No, más bien preparadísima. No, es que miren el pálido que tengo. A mi piel pide sol, por favor. Qué delicia día de sol, doña Antonia. Hacía tiempo no teníamos un plan así. Y es que este morenito que ustedes ven aquí necesita mantener su tonalidad. Además, ese vecino de Antonia que está como quiere, siempre baja a la piscina. Y pues obvio tengo que ir a deleitar el ojo. Ese ganadito no se puede desaprovechar. Las flip-flops, que aquí llaman chanclas, son las que me cuidan mis hermosos pies de la baldosa caliente. Y el Sol Claire, que es el que te recuerda y te ayuda para olvidar la desgracia de no haber nacido mona. Yo nunca he visto a Santi en plan piscina. ¿Cómo será? Ay, no, pero es que mientras viene por allá bien lejos, no. Es que uno transporta en bicicleta todos los días. No, qué pereza, se demora esta vía y la otra. Amigui. Hello. No me digas que empezó a llover. Ay, no, relájese que eso fue por mi casa, que cayeron como tres goteritas nada más. Y obvio, yo no me iba a mojar con el taxi de una. Más bien vamos a hacer todo lo que traje para nuestro día de sol. Espero que esas pastillas que me dio sí me sirva porque me las he tomado súper juicioso. Ay, obvio, sí, vamos a quedar de película. Oli, canelita, oli. Uh-huh. Voy a llenar esto con nuestra hidratación que es súper importante. Ay, sí. Yo creo que yo mejor me voy a cambiar como ese vestido ¡Qué calor! <gasps> ¡No puede ser! ¡Ay, no! No, ¿qué es eso? Es que va a doler bien o no. ¿Qué <laughs> Y no es lo mejor que le puede pasar a uno la lluvia. Ah, no, yo la verdad no creo que haya ningún problema si bajamos. Es que la lluvia no le cae mal a nadie. Y la experiencia es brutal. Eso debe hasta bueno para la salud, ¿no cree? Ay, no, qué pena con ustedes, pero yo vine a disfrutar del sol, no del agua. Y que obviamente el vecino me verá con la pinta playera. Pues yo no voy a que me vea cual pollo todo emparamado. yo me siempre hay que... Antonia, Antonia, dígame por favor que esto se le quedó a su primita. Yo no puedo creer, Antonia, que a los 23 años esté leyendo esto. Yo Ay, pues sí, Cristóbal Calat del Valle, alias El Maduro. Todavía le habla tú, ¿y qué? A veces hasta la usa de consejera. Es que aunque no lo crean, tiene cosas bastante interesantes. A ver, yo veo que esconde esta maravilla, pues entonces. ¿Lista para conquistar un nuevo amor? Obvio, sí. No. Primero, hay que alistarse. No, pues ¿qué hijo este, te cayó Rocky Balboa o qué? Yo lo que he visto es que les gusta es que las traten mal. Y les gusta es que esos manes que son así todos cuajos, pues musculosos y que son bien bartolos y yo no entiendo por qué. Y después se quejan que dónde están los caballeros, que dónde están los caballeros. Y uno que es bien buena gente, lo único que le dicen es, ay, mejor como amigo. Yo no he entendido esa vaina. Yo creo que lo que me va a tocar hacer es volverme cuajo. Cuajo y buena gente. Y si no sirve, me vuelvo cuajo y guache. Consejos para tu primer beso. Ay, no, Antonio, eso está muy junior, que ese es el primer beso. Eso no es como a los 8 años. Ay, pues Cris, ¿qué quieres que diga? Las 69 posiciones del Kama Sutra. Ay, no, Antonio, vea, se siga leyendo esas revistas que son 110 y siguen sumando. Pero eso que uno tiene que ir, que con el libro y con el condón para todos lados, no. Para mí lo mejor es el sexo tántrico, eso... la primera vez la esperé durante 18 años. Cuando tenía 15, las estúpidas de mis amigas me regalaron un vibrador. Emilia fue la mujer con la que me acosté la primera vez. Pues es que antes era súper heterosexual, luego que bisexual. Pero no nos digamos mentiras, esas son etapas por las que uno tiene que pasar para aceptarse. Es que eso de ir en contra de lo que le han enseñado a uno toda la vida no es fácil. Esta pelada llegó a mi casa porque se la recomendó una tía a mi mamá porque mi mamá estaba aburrida de que le robaran todo. Le robaron los y las joyas, y como hay tanta cachipa por ahí guaricha, aburridora y ladrona, entonces pues llegó. En ese entonces yo tenía era pura inseguridad, pues no sabía mucho del tema. Y me daba miedo cómo iba a reaccionar este man, pues al saber que yo era virgen y encima tampoco sabía cómo iba a reaccionar al ver mis defectos. Yo eso no se lo he contado a nadie, pues yo el más gay y el más orgulloso de serlo, dándoselo por primera vez a una mujer. Sandra. se llamaba Sandra. Y ella tenía 19 y yo tenía 13. Y a mí me encantaba mirarla así limpiando las ventanas, tenía un estilo, se me así de lado a lado y yo solamente volteaba la cabeza. Pues no nos digamos mentiras. Hay manes que son pura basura superficial. Pero bueno, basuras y todo, hay que seguir probando. Y mi próximo plato a probar es el chico del viernes. ¿Con quién?